E eu vou ler, leggere lendo leggendo per uma poesia que não ho mai e que fala de um argumento extremamente personal, extremamente mais ah, que che, che emotivo, proprio straziante. E é uma poesia que, como eu disse, nessuno la conosce ancora, non né? è é mai publicado, letra, nem mesmo meu filho que é aqui Lorenzo la conosce, quindi è proprio uh, la prima volta, ok? Si chiama Ai fili silenziosi. Sono vecchio oramai, è arrivata per me la stagione dei ricordi e dei congedi, la stagione dei conti rimandati che ora devono tornare senza achar Ereste. Periguei filho sopra vissuto, avrò tutto il tempo che mi rimane. Lo posso fare con calma, aspettando ogni momento giusto. Loro mi porteranno ancora sorprese, novità, tanti cambiamenti. E é a quelli, non so nemmeno quanto sei, quanti serve, che non hanno visto il mondo, che voglio dare questo secondo e ultimo a Dio. Vorrei avervi visto parlare la prima parola, fare un passo nel mondo dei viventi, dirmi qualcosa anche con i vostri sguardi, ma quegli occhi non si sono mai aperti. Sappiate anche vostro Padre, con le mani appena avanti, tasta il non essere. Ma il mio postumo non essere sarà ben diverso del vostro non essere mai stato. ma il mio postumo non essere sarà ben diverso del vostro non essere mai stati dolcissimi figli silenziosi. Al bambino di Tite, maestra elementare, con idee confuse su tutto, ha avuto un'emorragia, è stata mia madre a portarla in ospedale. Al bambino di Eva, donna enigma di New York, lettrice di poesie, capelli neri, tenda sullo sguardo a proteggerla dal giorno. Ti disse addio in un pomeriggio di neve a Burlington, nel Vermont. Alla piccola di Vera, la più romantica, donna antica, spaventata dalla vita veloce, saresti stata come tua madre, tutta pizzi e preludi. Au revoir, principessina. Ma un piccolo toscano è é arrivato troppo presto a causa di troppo amore. Non avresti potuto avere inizio più bello, anche se nient'altro che un inizio. Bravissima e luminosa vita, sei sempre con noi. Arrivederci, amore mio. Figli miei abbozzati, accennati, immaginati, vostro padre vi pensa. È molto poco, lo so, ma era poca l'aria nei miei polmoni per una così lunga traversata. Una cosa ve la voglio dire, qualche volta sono arrivato all'altra sponda, un poco vi ho fatto nascere nei vostri fratelli ora devo lasciarvi per sempre. Vi offro questa piccola vita fatta di parole, non ho altro da darvi. Qualcosa di voi resterà qui, in mezzo a noi. Non vi lascerò scomparire del tutto. Siete ora memoria e inchiostro. Laddove il tempo non esisterà, oltre il confine del possibile. Saremo insieme nuovamente, stavolta sul serio. Vi do la mia parola.